Hola, hola, de nuevo estoy aquí, pero esta vez no voy a enseñar nada de magia ni nada de remedio. Este vídeo lo hago para enseñaros una manera fácil de maquillarte para una cita, para salir con amigos o para lo que desees. Mm, en este caso yo voy a usar polvos de dos colores, un lápiz rosa, un rime de color negro brillo rosa, un lápiz negro, un pintalabios rosa y una, y una sombra rosa. Una vez enseñado, enseñado todo, comenzamos. En el primer paso nos vamos a echar los polvos de dos colores. Lo bueno de estos polvos es que no se nota demasiado pero aún así te da color en la piel. Una vez echado, pasaremos a echarnos la sombra de color rosa, acompañada de una, de una brocha, claro. De sombra te echa la cantidad que deseas que se note más o se nota menos. Yo creo que ya está bien. Ahora pasaré a echarme el lápiz rosa por encima de la sombra. Claro, la, la, sombra y el lápiz tú la, te la echas del color que desees y, y que te pegue con la ropa Ahora vamos a pasar a echarnos el lápiz negro por abajo. lo siguiente el rime Y por último nos quedan los labios. Primero nos echamos el pintalabio de barra. Y a continuación el brillo. De brillo no eché mucho para que no se quede los labios muy cargado. Bueno, pues esta sería la terminación. Si os ha gustado, mm, darle a me gusta o si no os ha gustado, decirme en qué he fallado. Gracias, hasta